皆さんこんにちはやってみかチャンネルのみかです私は今ハワイに来ていますということでこれから皆さんにハワイのおすすめスポットおすすめの食べ物おすすめの遊び方などたくさん動画をシェアしていきたいと思っております第1回目の今日はハワイ出身の YouTuber シイちゃんに教えてもらった観光客の少ない穴場スポットのマカプーというハイキングコースを皆さんに紹介したいと思います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 そこは右側に海、左側にはショッピングセンターのココマリーナセンターなどが見える場所で、 オアフ島にあるシュノーケリングスポットのメッカの花馬ベイやそびえ立つココヘッドクレーターなどが見えてくるとっても素敵なドライブコースですそんな素敵なドライブコースをずっと進んでいくとイルカなどの海の生物のテーマパークシーライフパークというところがあるんですけどもそこの少し手前にあるところがマカプーという今日行くとってもおすすめなハイキングコースです。 とっても物知りですごく優しいシェイとこれからハイキングに行きたいと思います先ほど話していたようにちょっと風が強いので声が聞き取りにくいところがちらほらあると思うんですがご了承くださいごめんなさい自然の中をとっているというのを感じてもらえれば嬉しいですそしてここまで私たちはシェイの車でやってきたんですけどもなんとここ無料の駐車場があるんです靴じゃんスニーカーできましたスニーカーの方がやっぱりいい 1かないや全然あでもスリッパでもないスリッパ <laughs> いやいやいやさすがに B さんはしんどいでしょうと思っていたらなんとそういうレベルじゃないもんな話やもんでも確かにこのように道がちゃんと整備されているので B さんとかでも全然来れるし子供連れの方はベビーカーも押せるかなと思います さっきの裸足の人はさすがにだいぶつわもんだと思いますけど <laughs> 綺麗な景色を見ながらどんどんどんどんハイキングしていきますドローンとか飛ばした綺麗やん <laughs> 持ってんの持ってない欲しいいかにもなんか持ってて持ってきてたらいいのになみたいな感じの言い方だったけど もう本当にドローンを飛ばしたいぐらいめっちゃ綺麗な景色なんです最初はすごく調子よくルンルンと歩いていたんですけども運動不足の私は途中で 分ぐらいしか経ってないけど <laughs> もうこんな感じですもう運動不足がすごいからさ運動に運動としてカウントしないよそうやろ結構体力がやばいんですけど景色がもう本当に綺麗なので頑張れます な綺麗なこのように真ん中ぐらいまで登ってくるとこんなに綺麗ですっごく広い海を眺めることができますめちゃくちゃ青くてすごい透明度の高い綺麗な図が見れてもう本当に美しかったです いてるこれ何なんか鳥か、マウイ島と。まっすぐがモロカイまっすぐがモロカイ右が右がランナイ見える時もあんねやマウイ島しか見えてないよねマウイ島見えてるあれか、このさどこの下ってサメおるんかなうんいるかもえー へえなんかこうやって覗けるやつがあるみたい素敵やよいしょなんとここ2月になったらクジラが見えるみたいですあとこのなんだかよくわからないんですけど鳥も見えるみたいですウォーターった暑いよダウン持てばいいじゃん 花させない傘させるっていうのがすごいわもう体力的に傘もさされへん水分補給水分補給しましょうこれ買ってんこの間あのかわいいあそこでスタバあかわいいかわいいって書いてるの日傘日傘かそれあ日傘か可愛い子だけどね太陽に当たる 好きじゃないそうらしいシェイはあんまり海に行けへんねんって行かないでも同じ趣味がダンスをやっていますシェイもダンスやってますしかもめっちゃめっちゃやってるもんポップもロックもハウスは はヒップホップとジャズとポップもやったことあでもやったことあるけど全体的になんか23回とかうん広く浅くって感じ私はあ一緒一緒めっちゃ浅い <laughs> めっちゃ浅い <laughs> 広く浅くそうそうそうそう撫でた感じさって、うん、経験してみましたよしえー、ちょっとしんどいけど頑張ろうまだ頂上じゃないぞあとどんぐらい頑張れ20分ぐらい歩けば <laughs> 大丈夫よや20分 うわここの景色やばい綺麗最高かめっちゃいい波があるな日が差し日が差し日がし日が差しだわあそこやな頂上うん見える もうちょっと頑張らなあかんってことが分かったもうちょっと行ったら頂上なのでどんどんどんどん歩いていきます子供も来てる B さんでやばい負けてるよ元気やなやったこの階段が頂上の目印ですこれを登り切ったらとっても綺麗な景色が見えますあともうちょっとです ちゃ綺麗海感動します綺麗に頑張った回ありますかある見て青いもんほら青いねなんであそこだけあんな青いの3色ぐらいになってるもん緑青こうどんどん 頂上からはこのようなラビットアイランドという愛称で知られるバナナ島が見れますこの名前の由来は島の形が横を向いたウサギの形に見えるからとかウサギが横たわっているように見えるなどと言われているそうですそしてこのとっても可愛いマカプー岬の展望台を見ることもできます青い海と赤い屋根のこの展望台がすごく絵になって可愛いなと思いました 家で何してますか、えー、今風を感じてる <laughs> 風に風を感じてるという体で休憩してる <laughs> ということで無事に頂上に着くことができました帰りはまた違った景色を楽しみながらゆっくりと下っていこうと思います最高でしたイエー気持ちいいねやっぱ風があるから涼しい暑くても涼しいっていうそうそうそうそう不思議な ってる合ってる <laughs> 下ってるけどさ降りる景色も綺麗な降りる方が簡単だけど降りる景色も結構好き海がずっと見えるから行きは山を見てるって感じ帰りはこう海を見ながら降りていく感じがすごい好き下る方が好きかも景色 途中でこんな感じの白く波が立っている部分を見つけたのでなんか大きな生物がいるのかなと思ってシェイに聞いたんですけどあれはなんか岩とかそういうちょっとした島みたいなのに波が当たってああいう風になってるんじゃないかって言っていましたなんだか不思議ですそして帰り道のここ、とっても綺麗な海をバックに、すごく素敵な写真が撮れるポイントだと思います。私もこんな風に写真を撮ってみました。 朝からハワイの大自然を感じながら運動ができるだけじゃなくってこういうところどころにすごくフォトジェニックなスポットがいくつもあるっていうのがとてもいいなと思いました踊ってる人がおるあ素敵危ないね <laughs> 穴見つけた <laughs> すごい 山が綺麗であるちなみにこのハイキングコースのすぐ横にあるこのうねうねとしたこの道ここを帰りに歩いていくと海に出るんですけどもちょっと日本でいう磯遊びロコの子たちは結構そういう遊びをするみたいでシェイもとってもおすすめしてくれたので皆さんも是非体力と時間があれば帰りに寄ってみてください。 ということで往復で約1時間ぐらいかけてとっても素敵なマカプーのハイキングコースを楽しんできましたハイキングも無事に終わり今シェイの車に乗ってますシェイ運転中ありがとう運転中運転中車で迎えに来てくれてハイキングの場所まで送ってくれて今からどこに行くと思いますかパンケキ 生が教えてくれる何ロコあんまり知られてないそれもあんまり知られてない観光客が行かないところそう観光客が行かないめっちゃ美味しいパンケーキ屋さんに連れてってくれるんですけどもしかもしかも安い安いそれいいなんかパンケーキ高いとこも、うんうんうん、ちょっとやしパンケーキなのになぜそんなに高い確かにパンケーキってパンなんケーキなの パンとケーキの間ホットケーキとはどう違うホットケーキはもうちょっとふっくらって感じじゃない違うああなるほどねパンケーキの方が薄い感じなんやうんホットケーキってあるんハワイにうんないホットケーキとパンケーキの違いないんじゃないじゃん <laughs> 生まれた場所かな <laughs> そのパンケーキさんが言語違いみたいな ここサンディービーチサンディービーチめっちゃ綺麗な波がすごい荒いので、うん、経験者のみのビーチです、皆さんはサーフィンしますか私はサーフィンしたいんですけど泳げないのでできません <laughs> 日本の教育、うん、水泳必須科目じゃないの必須必須だからできるんじゃないのいやいやいや教えてもらって誰もができるってわけじゃないんですよ分かった 水につけたくない派いや全然つけれるだって泳がれへんのに海の中とか川の中に飛び込んだりはできんねんあの浮き輪を投げてもらって <laughs> では今日も動画を最後まで見てくださってありがとうございました先ほどシェイと話していた通り次はおすすめのパンケーキ屋さんに行く動画をアップしたいと思います他にもハワイのおすすめスポットや旅行にまつわる動画などたくさんアップしていきますので皆さんぜひチャンネル登録をお願いします そしてぜひぜひ横にあるベルマークを押して動画配信のお知らせを受け取ってくださいそしてそしてシェイの動画にも私出演させてもらっていますシェイのチャンネルやその動画は概要欄に貼っておきますまたパソコンから見てくださっている方は動画の最後にリンクも貼っておきますのでぜひシェイのチャンネルにも遊びに行ってみてくださいたくさん素敵な動画アップしているのでシェイのチャンネルもぜひチャンネル登録してみてくださいね ではではやってみかチャンネルのみかでした。また次の動画で。バイバーイ